hello and welcome friends C language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात एक बार फिर से करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन तब क्रिएट हो जाती है जब हम एमसीक्यू पेपर सॉल्व करते हैं और उस समय मिलते जुलते ऑप्शन दिए होते हैं और हमें ये समझ नहीं आता अगर हम ठीक से लूप के बारे में जानते नहीं है हमें समझ नहीं आता और फिर हम गलत टिक करके चले आते हैं और हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है जिस पे हमने टिक किया तो अभी उसी की बात करेंगे तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं कोड ब्लॉक्स तो कोड ब्लॉक्स पे ही कोडिंग करेंगे हम तो यहाँ पे लिखता हूँ कोड आप देखिए कोड ब्लॉक्स दिखाई पड़ेगा आपको और इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ से एम्प्टी फाइल ले लेनी है हमें अब यहाँ पर हमें वो कोडिंग करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल बना लेता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h और फिर नीचे आकर के मेन फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ लिखता हूँ M A I N main फिर एंटर करके नीचे आऊंगा करली ब्रेसेस ओपन करूंगा और फिर हमें यहाँ पे वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल इंट टाइप का बना ले रहा हूं और वेरिएबल का नाम रखता हूं ए और ए में क्या करता हूं ए में असाइन कर देता हूं टेन एक्चुअली ट्वेंटी असाइन कर देता हूं ठीक है तो यहाँ ट्वेंटी असाइन कर दिया है ए में और अब हमें यहाँ पे लूप लगाना है तो आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं वाइल लूप भी लगा सकते हैं चलिए इस बार वाइल लूप लगाते हैं यहाँ पे लिखा मैंने वाइल और इस बार हम क्या करेंगे ए इज ग्रेटर देन 10 ये कर दिया हमने और इस बार हम डिक्रीमेंट कराते हैं अब देखिए यहां लिखूंगा प्रिंट एफ और अब यहां पर क्योंकि हमने लिया हुआ है इंटीजर यहां पे देख सकते हैं यहां पे हमने इंटीजर लिया हुआ है तो दैट्स वाई यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी होगा कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद क्या करना है कॉमा देने के बाद ए उसे यहां पे लिख देना है और यहां पे टर्मिनेट कर देना है टर्मिनेट करने के बाद अब यहां पर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या कराना चाहते हैं वो देख लीजिए लाइक हम कराना चाहते हैं इंक्रीमेंट तो यहां पे इंक्रीमेंट करा देंगे अगर डिक्रीमेंट कराना होगा तो डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं यहां भी क्लोज कर देते हैं तो अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है इसको पहले सेव कर लेता हूं किसी भी नाम से लाइक मैं कर देता हूं L double O P loop one dot C ये कर दिया हमने अब देखिए यहां से कंपाइल करवाते हैं इसको तो ये देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है और फिर यहां से चलते हैं इसको रन करवाते हैं तो ये देख सकते हैं ये जो है नेवर एंडिंग प्रोग्राम बन गया है हमारा ये चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है इसका कारण क्या है आइए देखते हैं देखिए इसका कारण ये है कि यहां पर हमने ए में रखा है 20 ठीक है और फिर A is greater than A is greater than 10 किया है अब उसको ये नहीं बताया है कि कहां तक ये जाएगा और यहां इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं ठीक है बात समझिएगा यहां पर हम इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम बन जा रहा है नेवर एंडिंग प्रोग्राम तो इसीलिए जब हम इसको रन करवा रहे हैं तो कुछ आउटपुट इस तरह का आ रहा है ये देख रहे हैं ये चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है ये रुक ही नहीं रहा है ऐसे कंडीशन में दिक्कत होगी अब ये एंडलेस चलेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा तो इसलिए यहां पर मैं करवा देता हूं अब क्योंकि कितना स्टोर है ये देखिए ए में ट्वेंटी स्टोर है और हमने कहा है A is greater than ten greater than ten बोला है तो यहां पर अब आकर के यहाँ पर अगर मैं डिक्रीमेंट करा देता हूं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आइए देखते हैं इसको सेव किया हमने और अब इसको एक बार फिर से यहां से चल के कंपाइल करवाता हूं तो प्रोग्राम तो हमारा कंपाइल हो ही जाएगा और फिर यहां से अब रन करवाता हूं तो यहां पे देख सकते हैं पहले 20 रुकिए एक मिनट यहां पर थोड़ा सा इसको अलग अलग कर देते हैं सेपरेट सेपरेट यहां से गैप दे देंगे कॉमा के बीच में बस ये सेपरेट हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा तो ये देखिए यहां पर जाकर के और फिर कंपाइल करवाते हैं और फिर यहां से रन करवा देते हैं तो ये देख सकते हैं पहले 20 फिर 19 18 17 16 15 14 13 12 और 11 तक ये प्रिंट हो रहा है अब देखिए कहानी क्या है यहां पर ए, ए uh, में कितना असाइन किया गया 20 असाइन किया गया अगर ए में कुछ और भी असाइन कर देंगे लाइक यहां पे 22 कर देता हूं तो अब और भी ज्यादा ये चीज बढ़ जाएगी ठीक है जितनी वैल्यू प्रिंट होकर आ रही थी उससे ज्यादा वैल्यूज अभी प्रिंट होंगी कैसे पहले इसको क्लोज करता हूं फिर दिखाता हूं आपको यहां से पहले इसे क्लोज कर लूं अब देखिए यहां पर चल करके इसको कंपाइल करवाता हूं ये कंपाइल करवा दिया कंपाइल तो हो ही जाएगा अब देखिए यहां पर अब यहां पर देख रहे हैं 22 से लेकर के 11 तक प्रिंट हो रहा है अब ये 11 तक प्रिंट होने के पीछे राज क्या है 11 तक इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहां पर हमने क्या दे रखा है देखिए a इज ग्रेटर देन 10 ठीक है ग्रेटर देन 10 दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा a इज ग्रेटर देन और कहां तक है a में क्या असाइन है 22 असाइन है तो 22 तक ही, ही प्रिंट करेगा भले ही ग्रेटर देन है तो a से ग्रेटर कौन है 11 है ठीक है तो इसीलिए ये यहां पे जब भी हम इसको चला रहे हैं तो ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है देख रहे हैं 11 है 12 है 13 है 14 है 15 है 16 17 18 19 20 21 22 चूंकि a में असाइन है 22 इसीलिए ये 22 तक ही प्रिंट कर रहा है अगर ए में कुछ और असाइन होता लाइक यहाँ पे 17 असाइन होता तो ये और भी कम वैल्यूज को प्रिंट करता क्योंकि यहां पर 17 असाइन है और यहां पर ए इज ग्रेटर देन ठीक है आइए देख लेते हैं एक बार इसको भी कंपाइल करवा के तो यहां से पहले इसे क्लोज कर देता हूं फिर उसको यहां से जाकर के कंपाइल करवाता हूं तो ये कंपाइल करवा दिया हमने फिर यहां से जाकर के इसको रन करवा देते हैं तो यहां पे देख सकते हैं कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तक ये प्रिंट हो जा रहा है क्लियर है आई होप की बात समझ में आई होगी ठीक है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video